Oi MDzinhos e MDzinhas, tudo bom com vocês? Aqui é o MD trazendo mais um vídeo aqui no canal. E gente, desculpa por estar com essa voz, é por conta que eu tô com o nariz entupido, entendeu? É, então, hoje vai ser o último vídeo do ano, porque amanhã é ano novo, né? Amanhã é 2022. E eu vou estar... É, e eu tô aqui, né, no esgoto de São Paulo tá, tá gente? Pra gravar um vídeo normal mesmo, tá, gente? Mas ok, aproveitando e clique no gostei, se inscreva no canal e clique no sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe ele com seus amigos e comente nos comentários se você gostou desse vídeo. E entre no meu servidor do Discord, que o link vai estar na descrição. Tá? Se vocês quiserem entrar no meu grupo do Roblox, o link também vai estar na descrição, tá pessoal? E se vocês quiserem me seguir no Instagram, o link também vai estar na descrição. E se vocês quiserem me adicionar lá no Discord, meu link meu vai estar na descrição. E se vocês quiserem passar lá no mapa onde eu tô, né? O link também vai estar na descrição. E se vocês quiserem me seguir no perfil do Roblox aí, o link também vai estar na descrição. Tá, pessoal? Mas ok. É, e se vocês quiserem me seguir no Instagram, né? O link aí vai estar no, na description, tá? Como sempre. Mas ok, pessoal, vamos lá. Ah, cheguei no final agora que eu percebi, né? Tudo bom. Mas tá, galera. Então, vamos aqui tampando, né? Os caninhos, pegando as sacolinhas. Mas tá. Acho que eu peguei tudo. Agora é só vir pra cá e prontinho. Então tá, galera. É, vamos pra próxima partida. Pessoal, começou aqui a partida, então, né, vamos lá. Parece que essa partida é a mesma da anterior. Mas ok, vamos lá, gente, passando... Sério que é a mesma partida do anterior? Mano, que isso? Beleza. Ok. Se eu estiver calada que eu tô no concentration, tá, gente? Meu Deus. Opa, quase que eu encostei no, no, no laser, meu Deus. Opa, ah não. Ah não, gente. Agora, velho. Calma, tem como passar nesse canhão aqui. Prontinho, aqui é a solução. Calma. Eu passei bem pra lá, meu Deus. Calma, eu vou estar tá voltando, mas ok, que eu vou pegar aqui sacolas, tampar os canos, mas tá. Meu Deus, eu acho que eu me exagerei, mas ok. Meu Deus, eu, eu jurava que eu ia encostar no laser, mas que sorte que eu não encostei. Meu Deus. Derek. Ah. Eu achava que era um negócio, sabe? Não é laser. Jesus amado. tá. Meu Deus. Ai, gente, eu me confundi, velho. Eu achei que eu tava spawnado nessa fase. Aí eu percebi que eu tava spawnado bem, bem, na, bem no final eu acho. É bem aqui, gente. Meu Deus. Me confundi. Desculpa. Jesus amado. Pera, vou ir sem o negócio. Pronto. Agora bora simbora. Jesus amado. Beleza. Ok, galera. Prontinho, gente. Eu só vou gravar duas partidas mesmo, tá? Porque se eu gravar mais o vídeo vai ficar longo. Mas ok, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal e clique no sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe ele com seus amigos e comente nos comentários se você gostou desse vídeo. E entra no meu grupinho do Discord, que o link aí vai estar na descrição, tá pessoal? Mas é isso. E se vocês quiserem entrar no grupo do Roblox, o link aí vai estar na descrição. E se vocês quiserem me adicionar lá no Discord, meu link, minha tag vai estar na, na descrição. E se vocês quiserem me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar aí na descrição, tá pessoal? E se vocês quiserem me seguir no Instagram, no TikTok, link aí, o link aí também vai estar na descrição, tá pessoal? Mas é isso, gente. Obrigado a todos por ter assistido esse vídeo. Lindo, maravilhoso vídeo até o final. Mas é isso, gente. É, é nóis e Alô. Tchau, galera. Fui.